Hello guys, it's me again, Marky. Welcome to my channel, Marky Spotted. so ngayon, kung bago pa lang kayo sa channel ko, mag-subscribe na kayo at pindutin nyo ang notification bell para updated kayo mga best. Hmm. Ayun, meron akong ipapakita sa inyo na talagang kikiligin kayo at hmm, maiindab kayo mga guys. Guys ba? Yeah. At sa mga best, meron ako na spot sa mga TikTok na talaga namang... Spot ko nga naman. Spot ko nga naman. Okay, spot ko nga naman. Okay, ang mga na-spot ko sa TikTok na talaga namang kikiligin ka mga best. At hindi ka nakikiligin. Maiindab ka. Mm, amin. <laughs> Eto na ang kauna-unahang mapapanood mo ngayon dito lang sa aking channel! <laughs> Watch this. Grabe mga best. Grabe talaga as in. Kita mo ang abs niya. Grabe sa abs. Grabe yung pandesal. Ano kaya masarap na palaman? Comment down below kung ano masarap dyan na palaman. kiểu na hỏi vào bằng một đời Grabe daming gold. Galing ha. In fairness. ang gwapo niya. Ang ganda ng looks talaga ni Gigi. Okay, next! Dito naman tayo. Bakit? Bakit gano'n? Ano ba yun? Okay, next. mm Hindi marunong yung kano, yung kasama niya, ano ba yan? Hindi Practice-practice ka pa dyan, kano, ano. Diyos ko. Next time, galing-galingan mo. Pero magaling yung kasama niya, ha? Intelligent. Okay, next. Dito naman tayo sa isa. Ano ba yun? Wait lang. Wow, supportado ng parents sa team Go, go, go, Chino! Ay, naiyapak kasi. Ay, lang, ano yun? Bakit? Parang galit si father niya. Okay, hindi naman yata. Dagdagan mo pa, GA, ah, mga lindog. ko. Okay? Next time, dagdagan mo ha. Okay, next. Ayos talaga, Japet. At ako, mas tumbayan sa Japet. Ang galing nito ah. At ako, isang kapatid. Magpapashit talaga kay G. Chap. oh, <laughs> no, no, no, no, no. Ito <laughs> naman, meron naman akong isa dito. Ano ba ito? Hindi ko alam kung Viola to o ano eh. Pero let's play. Okay. Ano ba yan? Let's play. Ay, parang Viola to. Pero magaling siya ha. Siya. Siya ay Gway Makon. Shoot talaga si Jai ha. Ikaw Jai ha. Nako. Marunong ka nga. <laughs> okay, next. Ito naman tayo sa isa. tayo kay... Ay... Adria. Ano ba parang nayapat kay Adria? Ano ba yan? Next time naman, Adrian, galing-galingan mo naman. Nakakabitin. Huwag kang mahiya. Ako, bigay mo lahat. Itodo mo na ang moves mo. Okay? Nakadito naman tayo sa isa. Ay, pa, ay pa dila dila pati kita. Grabe, and you. Oh, din. Oh, galing man yung sister ko. Sister ko ba to? Ako mukhang hindi ako. Sorry. Hindi naman talaga. Okay. Ako marunong din din si, si, si Andrew. Okay, meron pa ako sa dito na, na nagugustuhan ko din. Parang ano siya eh Akala ko talaga lalaki siya yung pala. Tirat ko lang pala. Akala ko lalaki pero hindi pala. Napeke naman ako nito. Pero panoorin natin. Si Red. Si Red Rios. Pamento. Ang pamento Grabe si Tita. Ay! Shoot-shoot din si Sears. At parang kami naka-red. Dahil red namin ay... Favorite namin ata ang red. Red! Oh, no, no, no, no, no. Hello, sis! Okay, meron pa kayo sa ipapanood dito. Ito naman. Ay, pakinggan. ha? Ang galing ate Duwali. <laughs> no, no, no, no. Ito na ano ano ano pang isa. Parang may pagkahawig ata siya sa yung ano, yung ano, yung, yung ng challenge ni Sophie. Parang ang lambot ng katawan. Ang lambot ng katawan niya, pero ang ganda ng moves yung, kung naalala niyo yung sumayaw ng Kenny Stapling babae, yung naka-red siya, tapos parang magkaparehas ang moves nito, panoorin niyo. Ah. Nagugustuhan yung moves niya. Pero match it siya. Oh shit. Parang makatinda Pero parang nasubra naman ata sa Pondis yun. Grabe na isa pang BS yun is eh. kasi bro. Naku, sana bawas bawasan mo yung panggas yun mo, hindi bagay. <laughs> so, ang galing ha, ang galing ng moves. Galing ng moves at nakakakilig ng moves. Ay, pa-slow mo pa talaga si Kuya, grabe. Eto, bet na bet ko din to. Eto, si Mike, si Mike Delu. Ay, pakit si Mike. Ano ka talaga si Juan Baloo? Diyos ko, sana mamit kita soon. oh, no, no, no, no. Few moments later. Ito naman si, na si Sarah. Ano ba ito? So, memorize ba to? Ay, ano ba yan? Nakapagod pa po niya. Parang nawala sa sarili. Ay. Yes. Ito, panoorin naman natin. Balco di Puglia ya. di Pacalentel mahal naku ang ganda at ang gwapo niya pero kulang pa nah, sa ano sa practice nako practice practice pa dyan Elmar okay alam ko naman na kayang-kaya mo yan eh, sa sunod ibigay mo na ang todo itodo mo na rin eh. Connect. Ito. Ito super crush ko din to. Ito super crush ko to. Easy. Easy. Yung nakikipigit dito ako talaga. ano yun yung pinaka-bet na bet ko talaga sa shoot shoot na talaga naman maantig ang puso at ma puso mo lang. <laughs> Talaga maantig ka sa moves niya. Ni kasi. Docasino. kasi ba to? Ni Jeremy kasi. Ayan. Mamoves ka talaga. Na may in love ka. So, So nag-live chat siya siya kagabi, nag-live chat, nag-live chat siya kagabi sa TikTok. So ayun, nag-message ako sa kanya na ipopost ko yung shoot shoot niya sa, sa ano sa vlog ko, dito sa vlog ko. So ayun, okay naman sa kanya kaya at saka promote ko mga yung channel Thank you talaga. Thank you, thank you talaga, ano, ah, uh, Jeremy. Thank you so much. Thank you talaga, Jeremy, na pinagbigyan mo ako na i-post ko talaga to. So, ito yung pinaka number one ng gusto Gustong gusto ko si shoot, shoot na moves niya. Okay. Ito na yan. Nakikita mo ang katawan niya. Okay. Oh, di ba? Talaga may ilog ko talaga sa move ni Cherry Docasine. Cherry Docasine, right? So, thank you so much, Jeremy Docasine. And shout out po dyan sa lahat na nag-subscribe sa akin, sa lahat na nag-support sa akin, sa lahat na nag-advise sa akin. At sa lahat ng mga TikTok niyan ko. Charot. <laughs> sa lahat ng mga ano yan. Yes, sa inyo lahat. At hindi ko na kayo sa isa dahil ang dami nyo po. Pero meron akong gustong pasalamatan dito sa binigay sa akin ni ni MJE MGAGS e, Cloth. Ito yun, oh. May free, ano pa siya, may free body, ano by the tawag yan. Basta yun, may free nintag pa siya dyan sa aking cast. Thank you so much talaga, MGEJS Group. Okay, so, eto yung ang kanyang page. Okay. Kung gusto mong order, dyan lang po kayo, mag-message lang po kayo sa kanya kung ano po ang ninyong nagugustuhan. Okay, thank you so much, MGEJS Group. And sa lahat po nag-subscribe sa akin, sa lahat po na nag-advise sa akin, sa lahat po na na nagpasaya sa akin sa <laughs> Thank you so much and and please subscribe again sa so, hindi pa nagkapag-subscribe. Subscribe na po kayo at pindutin yung notification bell. So hanggang, so hanggang dito na lang po and see you again. Bye!